was uns heute verbindet, das kann uns schon morgen entzweien. Wünsche und Pläne, Arbeit und Spiel und manche großen gemeinsamen Träume sind morgen ganz klein. Und starke Worte halten nicht viel. Liebe ist stark, ist eine Flamme entzündet von Gott. Liebe ist stark, stark wie der Tod. Liebe ist stark, ist eine Flamme entzündet von Gott. Liebe ist stark, stark wie der Tod. Das, was uns heute bewegt, lässt uns morgen vielleicht wieder kalt. Jubel und Lachen, Taumel und Glück. Schnelle Gefühle sind sprühende Funken und werden nicht alt. Von ihrem Zauber bleibt nicht zurück. Liebe ist da, ist eine Flamme entzündet von Gott. Liebe ist stark, stark wie der Tod. Liebe ist stark, ist eine Flamme entzündet von Gott. Liebe ist stark, stark wie der Tod. Das, was uns heute noch fehlt, das hält Gott uns doch lange schon hin. Liebe, die dauert, Treue, die hält. Das, was er einmal in Menschen entzündet, das wird nicht verglüht. Das wird nicht sterben mit dieser Welt. Liebe ist stark, ist eine Flamme entzündet von Gott. Liebe ist stark. Thank you.